Nós estamos aqui num rio aqui em Minas. Nós estávamos passando na estrada, nós chegamos aqui nesse rio para nós dar uma olhada aqui no cascai daqui. Então é... A gente está dando uma olhada aqui no, no tipo de pedra que tem aqui. Mas tem umas pedras interessantes aqui. Que vidro, né? Ó. Olha o tipo bonito que tem aqui. Só que curioso pra vocês, não pode ser, né? Ele tá eu, Edson, o Paulo, Tonho. Vamos ver qual tipo de cascaio que vai lá. Agora tá bom, porque aqui estão tá na sombra, se olhar bem aqui, pode ser alguma coisa interessante, viu? Aí, ó. É um citrino. Pedrinho bonito. É, mas olha, estamos aí. Aqui, não, tá, vou arrumar um terreiro aqui. Vira, Olha, se aí acha alguma pega diferente, né? Rapaz, ui, que pedra. Ui. Tá parecendo vidro. Aí. Meio das dúvidas, né? Interessante. Ai, ai. Os morelou aqui no meio, deixa eu ver o que é, oi. Ai, ai, ai, ai, ai, Rapaz, olha o chevio, ó. Tá. Hum, aí. olha aí. Não é vidro, não é vidro, não? Não é que é vidro? É vidro? Tá pensando que não. cara tá, né, mãe? Aí não. Hã? Isso aqui é vivo. Hum? Vidro. Não. Viu, não? O lugar aqui tá bom, hein, rapaz? Olha, olha lá em cima do Vai lá, viu? A ah, acabou de jogar pro lado. Hum? Ah. Amarelo? Esse é, né? Olha, esse aí tá bonito, hein, Paulo? Olha, ó. Esse é. Está melhor que aquele é que você mostrou cedo. <clears throat> O Wesley viu é ele de longe, o meu, né? Olha que vidro, ó. Aqui, nossa, pô, que... Ui, rapaz. <laughs> hum? Esse é vidro. Também. Agora ficar saindo com o sol quente, cara. Não, mas na sombra é melhor. Se na sombra se brilhar, é alguma coisa. Tá vendo? Mesmo estando molhado, então deu brilho, você pega. Pega, dá uma corrigida. Nós vamos guardando, não vai ver depois. O que é né? isso? É vida. Hã? É vidro. Ó, brilhou alguma coisa que passou a mão aí. Nesse meio, a vidro aí, ó. Bate teu dedo. Sim. É. Diamante é mais ou menos assim, cara. Diamante ele brilha. Pezinho buiu aqui, mãe. Não é nada. Só uma pedrinha bonitinha, mas é, né? Olha, só o que é. Ai, É só uma piada bonitinha. Tá caçando aí, Tony? Caçando tá a perua aí? Ó, a pedrinha bonitinha tem demais. Olha, tem um negócio brilhando aqui, ó. Toda pedrinha bonitinha que a gente pegasse fosse diamante, hein? Hum. Hum? pode pegar aqui, é mais rápido que você cai com a mão. Aí ele vai é olhando. Se você passar o dedo no olhar também não adianta nada. esse tá parecendo é um topazinho, rapaz. O feitinho dele é de um topaz, a grana dele, ó. Tem um aqui pegar, não consegui pegar ele aqui. Hum? Bom, meu pai não vai guardando. Opa, esse não. Ó. É. Hum. Não é fácil uma assim ser um diamante. Ó, essa aí, ó. Vamos ver. Um bolãozinho. Olha que pedrinha bonita. Olha aqui. Olha. <laughs> lisa, hein? Pô, lisa, ela é suspeita, né? Ó. Lisa. Vamos cascar aqui. Hum. Olha o vidro, é. passa o dedão aí, e cortar. Rapaz, tem pedra bonita demais. Mas eu não estou querendo nem ficar enjoelhado mais. Esse né? aqui for. Hã? For azul. Ô, oh, aí, ó. Essa é bonita, hein? Essa daí é bonita. esse é o tique marini. Esse aqui, esse aqui é o pau que coleciona. Vidro? <laughs> Esse aqui também, é. Jogar ali sim. cima. Eu gostei. Assim. Aqui, ó. Perto do outro aqui, ó. Esse jaca não aprendeu a virar uma peneira até hoje, cara. Caraca. Tá esparramado, tá bom que tá, tá, tá no meio aqui agora. Esparramado a gente vê, tá. Hum. Não é esparramado, o, o, pequeno ele fica grudado na peneira, então você tem que tá, virar ela certinho. Olha que pedra. Uhum. Podia ser meio escorregadinha, né? Uhum. Bem lisinho, podia? Uhum. Então. Aquela hora que eu peguei na mão do cara lá. Velho? Ah. Uhum. Não sei aquele código que o cara passou pra mim, não entendi o vaso aí. Aqui, ó. Aqui, compadre. Nem queira saber, né, Zé? Uh -uh. Hum? Uh o diamante ele é ruim pra filmar ele, sabia? Uhum. Ele é ruim de filme. Ó. nada, pô. Hum. Aí, já pegou os diamantes aí? Pegou não. Aqui, aqui, aqui, passou. Ih, você jogou lá fora. Hum? Olha, essa eu vou ficar de pé para filmar. Né? Hum? Uhum. Ver, Muito bom. Segura aqui um pouquinho, né? Tem um na primeira aí. Pega de onde eu tô pegando. Pega de cá não, aí não. Vai falando pro vídeo aí, viu? Ô, oh, peraí. Hum? Opa, você passou a mão. Tava aqui, ó. Ela tava bem aqui. Agora ela foi embora. Aí, pessoal. A gente tirou outra peneira agora. Acabou de tirar aí outra peneira. O Zé tava beirando lá no, no rio, no beirado do corvo lá, ó. O celular ficou comigo agora aqui. Eu tô com uma peneira aqui pra, pra ver se tem alguma, alguma coisa na peneira. Paulo tá comigo também do meu lado. mas tá verificando a peneira que tirou. Mas tem cada pedra, uma pedra mais bonita que a outra. Dependendo da hora que tira. Aí, ó. Saiu uma aqui agora. Agora não sei se é vidro ou se é, ou se é a pedra mesmo, né? Mas aí, ó, saiu uma aqui. Vou deixar o Zé, vou voltar para verificar. Aqui o, o citrino aqui, ó. Acabou de aparecer um citrino. ali. Olha aqui. jogou aqui. Nós vamos verificar aqui se vai sair mais alguma coisa aqui, pessoal. Ver se... Nós mais alguma coisa. Vocês veem no vídeo que né? nós não, não vê também. alguma pedrinha que não vê. Que passa batido, né? Na hora. Não tem que ficar de zóio. Hum, ela juntou um monte de pedra. Quebradinho. Mas a maioria que tem parece. Mas não tem muita coisa né? Igual eu né, lá. Tá o Paulo, Zé, na beira do rio lá. O Paulo vem com outra peneira aqui já. Pra nós olhar. Isso é vida, né? que ver. O Paulo vem com outra peneira pra nós olhar. Vem mais. Vamos tirando o que tem que tirar. Pra ver o que tem de bom. Mas aí vamos verificando. Mas vai saindo umas coisinhas. Umas pedrinhas. Opa. Vem cá, cadê? Cadê esse aqui? Aqui tem outra. Vai sair umas pedrinhas aqui. Uma atrás da outra. Catando <coughs> tá diamante aí, ó. Tô. Achando sim. Tá meio difícil, viu? Fala arte aí no governo. não Tá meio difícil, viu? tá meio difícil achar um diamante. Aí um aí, ó. Achou um aí. Ah, achou. Acha sim. Mas acha diamante. Né? Mas acha bastante diamante. Pedra preta, foi. Aí, eu achei um aí, ó. Pedra. Agora não sei se é, mas foi achado, foi. Mas no meio dessa aqui eu acho que tem um vidro também. Foi localizado. Vou passar o Zé dar uma olhada aqui. Analisada se é ou não é. Aí, ó. Tá uma pele bonita aqui, ó. Não sei, hum, Não é vidro, não. Não? Não. O que que era aqui? Achei que era vidro. Não. Por causa de topose. Então, essas aqui tem. Hum, aqui não. É. Gordinho não é gordo não. Uh uh-uh. Deixa Eu vou tomar de... Bom, agora eu vou mostrar essa pedra preta aqui. Essa pedra aqui parece que ela foi emendada, um monte de pedrinha nela. Um monte de pedra preta emendada, E já tem lugar aqui que tá um lugar que parece meio derretido. Ó. Então é interessante ela. Parece que ela juntou um monte de pedra preta e fez um, um uma cabeça esquisita. Será que um meteorito faz isso? Acho que não, né? Para ser um tamanho de um meteorito desse aí, pesa um, uns 80 quilos. Mas é só ela esquisita desse jeito aqui, viu? As outras não. Pedra esquisita mesmo, hein? Pedra preta juntou um monte de pedaceira, formou uma pedra. Olha, até de longe lá, tá dando pra ver ela. Meio... Ui. Já foi derretendo pedra e eu juntando uma com a outra, hein? E vida? Hum? Não podia ser uma esmeraldinha? aqui é vidro, papai, não é vidro. Não. Não. Não, tem, tem cara de escrevido não. Qual é dela? Ó. Não tá aparecendo vidro, tá aparecendo tá pedra. E ele. Hum, vamos deixar. Ô, Tonho. Na hora que vocês quiserem ir embora, nós vai. O chão tá escuro aí, né? não vai fazer nada, não vai ficar mesmo. É aí você joga o fundo, aqui tá no fundo, você vê lá em cima. Antes, quando você joga, você não passa a mão, você olha primeiro. Viu do meio de longe, hein? Uhum. Pediu o pessoal aí para se inscrever no canal aí, dar uma força para o canal poder crescer. Nós tiver vídeo bom aí, nós vamos colocando no canal. Agora nós estamos caçando um lugar novo. Ver se pega alguma coisa nova. Um negócio brilhando parecendo ouro, cara. Estou vendo aqui no vídeo, aqui, ó. Aqui, ó. Hum? Uhum. Amarelo? Oh, mas tá brilhando demais, maracacheta, né? Ó. Maracacheta. Olha, vai, quer ver que vai brilhar o olhinho, hein? Não veio o que? Veio pena. Ó, é lindo. Lindo. Boa, hein? Interessante, interessante. Não achou nada até agora não, cara. Vem aí, ó. Aí, ó. tivesse dar uma pintinha de esmeralda que já tinha dado, né? Uhum. Aqui, ó. Assim, ó. Tem coisa verde, ó. É, nós vamos encerrar esse vídeo que já está ficando muito longo. E o pessoal aí que tiver interesse nas variônicas aí, a descrição está embaixo do vídeo. Deixar o like aí para poder o YouTube subir os vídeos. E até o próximo.